Yo, yo, yo, was geht ab, Mann? Jetzt sind wir in der Bremer Innenstadt, direkt durch den Beton. Über uns sind die Bremer Stadtmusikanten. Da, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal durch die City durch. Wir zeigen euch hier ein paar Läden. Die zeigen die Atmosphäre. Heute ist echt geiles Wetter. Das ist das Magic. Jo, was geht ab? Hier sind wir in Hansa Jagdausrüstung GmbH. Wir haben hier ziemlich viele Waffen, worauf wir auch Bälle drehen können. Das demonstrieren wir euch gleich. Das, was ihr jetzt seht, ist ab 16 Jahre alt, also <laughs> macht das nicht nach. Bis gleich. Das Ding ist verdammt scharf der Ball ist gleich kaputt. der Ball ist gleich kaputt. ich glaube, der ist kaputt. Da, da, da, da. Jetzt hast du noch sowas in die Hand gedrückt, du. Was soll denn das? yeah. Was trinkst du? Also normalerweise benutze ich sowas nicht, aber das ist für die Wissenschaft, Kinder. Jetzt schießen. Okay, 20 Kniebeugen. 19, 20. Warte mal, 21. 20 Prozent, Digga, auf einen Brillen. Ich finde, das reicht jetzt. Das war unser Act. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Durch Bremer Innenstadt haben wir alles gedreht. Und vergiss nicht, uns zu abonnieren und uns zu liken. Gib uns ein Dislike oder ein Mega-Dislike, aber leider bietet YouTube das nicht an. Ja, nein, äh, leider. Ansonsten versuch unser Video zu löschen am besten. <laughs> Wenn es nicht klappt, Bro. Lösch unser Video. Und wir hoffen, ihr schaltet noch ein und wie gesagt, lösch das Video. Ja, Mann, Ja, Mann. Yeah. Dieses Video wurde präsentiert von boblaw-shop.eu.